Hei Maiju ja kiva, kun olet tässä pienessä hetkessä nyt kertomassa erikoislääkärin näkökulmasta perheen parhaaksi hankkeelle, että mikä merkitys sun näkökulmasta lääkärinä, kun sä näet pienten potilaiden vanhempia, jo heidän vanhempiensa parisuhteella ja sillä perheen tunne- ja vuorovaikutusilmastolla? ihan ensimmäiseksi se tulee hirmu selkeästi ilmi silloin, kun pieni lapsi tai vaikka se olisi isompi lapsi tai kouluikäinen tai murrosikäinen, joka sairastuu pitkäaikaiseen krooniseen sairauteen, joka tiedetään, että jatkuu koko elämän, niin kyllä se pistää sen perheen, olipa sairaus melkeinpä mikä tahansa, niin pistää sen ihan kokonaan uusiksi. Se pistää sen koko arki rytminkin jo uusiksi, niin se ei voi olla vaikuttamatta siis siihen koko perheeseen, mutta kyllä se ehkä eniten vaikuttaa pienten lasten vanhempiin, siis siihen parisuhteeseen ja kyllä sen siinä näkee siis siinä vastaanotolla, että, että miten, että miten niin kuin vanhemmat reagoi siihen, niin kuin siihen lapsen sairauteen. Ja on varmaan suurin juttu on siinä ihan alkuun on se huoli ja semmoinen, niin kuin, että se on katastrofi sille koko perheelle. Mutta sitten kun siitä pääsee yli, niin sit pitää ruveta miettiä, että miten siinä arjessa pärjätään. Ja sitten vielä sen jälkeen tulee se, että onko niillä vanhemmilla oikeasti yhteistä aikaa ollenkaan. Ja se on se kohta, mihin niin kuin ei ole mun mielestä tähän, tähän mennessä ennen tätä perheen parhaaksi niin kuin puututtu riittävästi. Mm. Ja se on se, mihin tarvitsisi puuttua vielä enemmän niin kuin nykyään, että ettei kävisi niitä, niin, kuin niin, että se parisuhde unohtuu sieltä kokonaan ja lopulta voi käydä sitten huonosti eikä olekaan enää yhteistä perhettä. Että, niin, niin. Se on semmoinen puuttumiskohta kyllä. Mitä sä ajattelet, mitä sä lääkärinä voit tehdä? No, mitä, no se, mitä, mitä mä itse teen lääkärinä, ja mitä, mitä voi tehdä siinä vastaanottotilanteessa on se, että niin kun itse tulee kysyttyä niiltä perheiltä, että miten ne jaksaa ja että, miten, että minkälaiset turvaverkot niillä on ja että onko niillä oikeasti aikaa yhdessä niillä vanhemmilla ja että miten ne saa sen arjen pyörimään. Että se on varmaan siinä alussa se kaikkein tärkein, että varsinkin esimerkiksi reumalasten tai diabetesta sairastavien lasten kanssa se koko arki on niin aikataulutettua, että siinä niin kun tulee kysyntä, että miten, miten he pärjäävät. Mutta tota, ja siitä, siitä usein pääsee sitten niin kuin liikkeelle siinä, niin kuin, että mihin voi ohjata sitten saamaan apua ja minkälaista apua kukakin tarvitsee. No mitä sä toivoisit tästä tältä perheen parhaaksi toiminnalta? Miten me voitaisiin auttaa näitä perheitä parhaiten? No kyllä mä luulen, että se on siis se, niin kuin, että, että, se, että voidaan tarjota tällaista perheille, että ne saa sen oman hetken ne vanhemmat sen oman hetken ilman, että ne miettisivät edes sen lapsen sairautta, vaan ne miettisivät sitä, että mikä, mikä on heidän oma juttuunsa. Et se on se varmaan, mikä, mikä olisi mun mielestä tämän pointti on se, että se on niitä vanhempien yhteinen oma juttu. Mm. Että sen ei tarvitse edes niinku mitenkään linkittyä varsinaisesti siihen sairauteen millään tavalla. Että se ei ole siihen niinku sairauskeskeinen asia mm. ollenkaan. Ja tässä meidän toiminnassa me ollaan huomattu, että miten merkittävä asia on se vertaisuus Eli kun tap, parit, jo, joilla kaikilla on yhteinen kokemus siitä, että, että oma lapsi sairastaa, niin kun he kohtaa muita, niin, niin on, on helppo jakaa myös niitä oman parisuhteen kysymyksiä, sitä kiirettä tai, tai huolia tai tunteiden ilmaisemisen vaikeutta tai vuorovaikutustilanteiden ehkä jännittyneisyyttä. Mitä sä ajattelet, millainen merkitys vertaisuudella on? on tosi suuri merkitys, koska niiden perheiden arki on ihan erilaista kuin muiden. Vaikka ne ei puhuisi siitä sairaudesta, niin ne tietää niin kuin siellä jo, että, mm. että täällä on vertaisia. Niillä on, voisi sanoa, että kaikilla on yhtä vaikeeta mm. ja niillä on samoja kysymyksiä ja niin kuin ihan, ihan samoja ongelmia siellä niin kuin parisuhteessa ja sitten siinä koko perheen pyörittämisessä. Niin, niin sillä on tosi paljon merkitystä, että pelkästään se tieto, että muillakin on niin kuin samanlaisia ongelmia, niin se, se varmaan tuo kyllä paljon siihen lisää siihen toimintaan. No miten sä ajattelet, miten, miten terveydenhuolto ja järjestöjen tuki voisi jotenkin kulkea vielä enemmän rinnakkain ja löytää toisensa? Auttaisiko se perheitä? Joo, siis ilman pelkästään julkisen terveydenhuollon puitteissahan tämä ei missään nimessä niin kuin riittävästi onnistuisi. Että kyllä siinä niin kuin tarvitaan tarvitaan järjestöjä, jotka niin pystyisi luomaan niitä mahdollisuuksia näille perheille osallistua tällaiseen ja pystyy niin luomaan ne puitteet ja ohjelman ja muuta, että, et koska se on erillinen osa ja saiskin olla erillinen osa siitä terveydenhuollosta tai sairaanhoidosta. Mm. Mm. Mutta tätä nyt yhdessä suunnitellaan sitten myös yhteistyötä, että miten tieto perheille kulkee. Että mahdollisimman moni pari voisi saada tukea omaan parisuhteeseensa. Niin, kyllä se voitaisiin se linkki tarjota. Terveydenhuollossa voisi olla se linkki, muutenhan siitä mm. ei kuule, että se voisi olla se, missä me tarjotaan se tilaisuus siihen. Kiitos. Jatkamme yhteistyötä. Joo. Erikoislääkäri Maiju. Kiitos.